Oh, wahai Isa tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka jangan cuba lawan maka Nabi Isa pun bawa selamat semua duduk di atas bumi ini dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj maka mereka kata kita telah membunuh ke semua penduduk bumi ayuh kita memerangi penduduk langit lalu mereka pun memanah ke atas Kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hujung panah itu ada ada darah.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 Nah, sebelum kita mengaji, alangkah baiknya kita membetulkan niat kita, ya kan? Niat kita mengaji untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk main-main. <laughs> Jom kita tengok videonya bersama, guys. Let's go! Tonton sekalian. Mak itu 1400 tahun yang lalu Nabi membuatkan tangan tangan Ibrahim ni tangan apa? Ibrahim ni orang panggil Ibrahim. Ha, ibu jari. Ha, bahasa Melayu kan. Ni dengan dengan ni sabab ni orang panggil sababah. Ha, Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan ibham dengan lima talihi min, min isbi' dengan jari yang seterusnya Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Kita kata selamatlah ustaz. Besar, dah baru besar ni kan. Nak masuk satu orang paling kurang 1400 tahun yang lalu. Hari ni Hari ni wallahu alam. Saya tak mau tunjuk macam ni pula. Kan? Ha itu pandai-pandailah tak ada ulama sebut. Cuma nya ulama kata berfikirlah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria. Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ini sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Allah. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaif istadbarat hurrih. Hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Allah. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal, akhirnya dikepung dalam satu masjid. Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih hadis ni sahih. di Mas di timur Bandar Damsyik. Hari ni Bandar Damsyik hari ni. Nabi sebut terus terang tak payah khilaf dah di Mas Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajni hati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap malakain malakain ni dua malaikat betul betul macam tu kemudian dia turun di menara itu di menara itu ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara ni ijtihad juga sebab nabi tak sebut masjid mana Aa. Ah. cuma nabi sebut menara tu berwarna putih berada di timur damsyik Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah sewa saya, saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki menara tu ada di menara masjid Al-Umawi ah, orang yang pernah pergi berjalan melancung ke Syria itu masjid tu akan dibawa <laughs> jalan ke situ masjid tu Allah. nama Jami' Al-Umawi ha, dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya AS dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya hmm, itu, itu sejarah Syria pula tiga jam <laughs> sejarah Syria tuan-tuan ah, Allahu Akbar memang nak duduk situ lah Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun. Bila hak geng uh, ni hak belakang-belakang ni kan tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu akbar dah. Ni geng hak duk perbetul kemplekat ni. <laughs> Contohlah. Tak ni lagi tak angkat takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, malaikat turun dua orang, turun tak berupa manusia dengan wajah malaikat. Dengan sayap Allah. tu lah. Jelas hadis ni tak dia, dia tak dia tak tafsir kod lain dah. Turun dalam keadaan dua tangannya diletakkan pada sayap dua malaikat yang duduk soft belakang ni tengok Nabiullah Ruhullah Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan tu. Turun terus berjalan melakukan solat. Nampak solat. Pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini. Kekuatan umat Islam hari ini. Setelah berapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, Hayyun Yurzaq dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Nabi Isa buat? Solat. Solat. Turun, turun masuk saf. Subhanallah. lah pergi ambil semayang dulu. nak duduk saya lenguh tadi ni. Tinggi tu. Langit kedua kan. Lenguh di belakang ni. Sesak nafas lah apa semua turun terus masuk ke dalam saf Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah kata Rasulullah ni, ni hadis lalu Nabi Isa pegang bawa dia tolak dia ke depan laka uqimat kata Nabi Isa solat ini diiqamahkan untuk kamu sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain takrumatullah li hadhihi ummah kemuliaan Allah kepada umat ni maka solatlah Nabi Isa Nabi ulul azmi tuan-tuan di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu apa ulama kata mulianya umat Rasulullah. Allahu akbar. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Imam Mahdi. Tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sejam setengah. <laughs> Tuan-tuan sekalian. Dia pegang bau dia kata duduk di depan. Habis semayang. Habis solat Subuh Riwayat pertama Bangun Semua tentera-tentera mujahidin yang hebat Seronoknya Boleh tengok muka Rasul tuan no? Oh. Muka kan roh dia ustaz Muka cik oi Muka ni dengan badan dia Dengan tangan dia Wajah dia Pertuturan dia Tuan-tuan tak pernah bayang ke Satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul Tak pernah terfikir ke ni Bila baca hadis ni Lama pula tu dia hidup 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. Allah. Allahu akbar. Tuan-tuan, oh. dia pun bangun bergerak ke salah satu pintu di masjid tu buka pintu ada dajjal di belakang dajjal ada eh, tentera elit dia hak berapa puluh ribu tu tentera elit dia penuh di belakang bila dajjal lihat Nabi Isa bergetarlah tubuh badannya pucat lesilah kulitnya tak lawan tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya. Dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin, Palestin dengan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. No, Nak cerita ke? Tak iyalah. <laughs> cerita tu pula kan. Panjang. Ha, kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga. Masak air buat teh kan. Sonoklah Allahu Akbar. Kenangan tak tahu subhanallah No, Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah. Tapi ratus kilometer jugalah. No, Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran. No? Nabi Isa buat keluar pedang merah, ni pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia buat keluar senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa, Nabi Isa bernafas saja maka mati mereka. Nah, ha? mati. Hak mana yang ni ya, yang mana sempat bau uh, haruman nafas Nabi Isa ni mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik semua menyorok aja. Kan? Tengok tembok Lepas tu menyorok balik. Dan setiap batu pokok akan bercakap. Wahai tentera Islam. Datang. Di belakang aku ada Yahudi. Bunuhlah dia. Allah. Batu bercakap. Pokok bercakap. Bangunan bercakap ketika itu. Supaya mai, mai bunuh Yahudi. di mana mereka Menyorok di sini. Eh, menyorok di belah itu. Dua tiga orang. Akhirnya dibunuh semuanya. Kemudian. Ni cerita apa ni? Tentang mana Yajud Majus? La ilaha illallah cerita dia selepas dibunuh Dajjal dan Yahudi ni turunlah arahan Allah Ya Isa harriz ibadi ila tur wahai Isa cepat bergerak cepat bergerak bawa ke semua hamba hambaku yang soleh ini naiklah ke bukit tur bukit tur Sinai kan tempat yang Nabi Musa bermunajat tu no bawa ke sana kerana sekarang ini sekarang ini telah mula keluar satu bangsa dua kabilah dua kabilah yang sangat ganas la yudanu ahadun biqitalihim kata Allah tidak ada tentera yang boleh berdepan dengan mereka ish ganasnya tuan-tuan Ya'juj wa Ma'juj ketika itu waktu Nabi Nabi Isa selesai membunuh Dajjal keluarlah tanda besar kiamat yang seterusnya nama tanda besar itu adalah Ya'juj wa Ma'juj cepat wahai Isa mereka sedang keluar duk tengah keluar ni Allahu Rabbi maka Nabi Isa pun bawa dengan segera la yudanu kata Rasulullah la yudanu ahadun bi khitalihim wahai Isa tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka jangan cuba lawan banyaknya pasukan ni dan ganas Allah. Maka Nabi Isa pun bawa selamat semua duduk di atas bumi ini dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj. Maksudnya bukanlah setiap inci bumi, ramailah di merata-rata tempat. Lalu saja sungai kering sungai. Lalu perigi, lalu tasik kering tasik. Sehingga kan Nabi kata bila mereka lalu tasik Tabariyah. Ha? Yang panjangnya lebih kurang 60 km tasik Tabariyah ni lalu tentera Ya'juj wa Ma'juj maka yang di bahagian depan tu minum mandi apa semua kemudian berjalan tentera bahagian belakang mai tengok kering dah Nabi kata tentera yang bahagian belakang sebut dahulu kawasan ini berair dan tentera kita yang hadapan yang minum dan habiskannya air banyak mana tuan no oi bapa. wallahu alam lah bapa banyak eh, Ya'juj wa Ma'juj ini dua kabilah ni yang kesemuanya ganas. Tentu tengok filem yang orang eh, Hollywood duk buat akhir-akhir kan bukanlah mereka cerita sebiji-sebiji tetapi filem-filem yang Yahudi buat nah filem-filem akhir zaman ni bila kita tengok manusia-manusia ganas kan betul, manusia betul, betul. dia memang manusia tetapi dia ganas keluar buat kerosakan apa semua sampai satu tahap bila dia dah bunuh kebanyakan manusia di atas muka bumi ni mereka sampai di satu tempat Nabi cerita nama bukit tu bukit Khumar Apabila sampai di kawasan Bukit Humar ni, kebanyakan manusia telah pun dibunuh, tak semualah. Ha. Dia bunuh banyak. Maka mereka kata kita telah membunuh ke semua penduduk bumi. Ayuh kita memerangi penduduk langit. Nak perang dengan penduduk langit pula. Lalu mereka pun memanah ke atas. Pakat panah ke atas. Cerdik kata cerdiklah. Memang tak cerdik tu, tu yang ulama tafsir daripada awal beritahu ni. Dia panah ke atas Kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Taala, maksudnya para malaikat lah bagi balik dalam keadaan hujung panah itu ada ada darah. Maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Taala. Allah bila Allah murka dengan satu orang betul-betul murka, maka Allah akan memberikan kepada dia penambahan kesihatan dan kewangan dan pangkat untuk dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Ingat. Allah SWT apabila sampai kepada satu satu keadaan Allah begitu murka bukan kepada jin dan setan tuan-tuan ah hatta kepada satu orang manusia yang terlalu banyak buat kerosakan di atas muka bumi Allah apabila Allah terlampau murka Allah akan akan, akan bagi kat dia lagi sihat lagi kaya lagi masyhur Allah lagi buat perangai lagi lagi masyhur dia lagi buat perangai lagi kaya dia ni wal iyad billah nah di akhirnya apa nama ni Allah uh, Nabi Nabi Isa pun bermunajat kepada Allah supaya uh, Allah datangkan bantuan. Nak berlawan tak boleh. Lalu Allah SWT pun datangkan bantuan berupa ulat-ulat kecil saja. Tak ada kot malaikat turun, tak ada. Ulat kecil je. Tuhan nak bagi tahu. Ganas mana pun tentera yang ada di atas muka bumi ini kuat mana pun kerajaan yang ada di atas muka bumi ini kamu lihat berapa banyak Ya'juj wa Ma'juj kami hanya menghantarkan ulat sahaja untuk mematikan mereka Allah ulat ni dia buat penyakit dia duduk di leher uh, Ya'juj Ma'juj fayamutuna farsa kata Nabi maka matilah Ya'juj Ma'juj ni dengan serentak farsa ni mati serentak ulat tu naik makan uh, bunuh <coughs> bukan makan Ya'juj Ma'juj tu sampai habis <coughs> dia dia naik sampai ke sini kemudian eh, mati ke semua Ya'juj wa Ma'juj ni dan berselerakkanlah mayat dia. Nah, bila berselerakkan mayat dia, Nabi Isa dengan dengan dengan umat Islam pun turun daripada gunung tadi ni. Tengok di bawah ni tak ada tempat nak pijak. Penuh dengan bangkai. Datang sekali lagi munajat kepada Allah, datang sekali lagi bantuan. Tonton tengok ada satu filem tu, dia buat bila dah habis berlawan tu hak geng pendek-pendek dengan hak geng besar-besar yang ganas tu filem hmm. apa tu saya tengok ah, ya kan? ada ada ada kemudian datang dia kata bantuan akhir burung-burung yang besar tuan-tuan dalam dalam hadis nabi juga bukan saya nak sebut yang tu merujuk pada hadis nabi ni tapi orang yang melihat eh, filem-filem uh, akhir zaman ni dia tengok ada banyak persamaan yang pengarah-pengarah Yahudi ni nak bagi tahu ya jadi munajat yang kedua Allah menghantar burung-burung yang tengkok mereka panjang seperti tengkok unta. Tengkok ni leher lah. Kau sama. Sama kan? Okey. Jadi tengkok dia panjang maksudnya burung tu besar datang ambil mayat-mayat ni kemudian buang. Ambil buang, ambil buang. Kemudian turun hujan dengan lebatnya lalu dibersihkan. Maka turunlah Nabi Isa menyambung kehidupan manusia di atas muka bumi Allah selama sekian puluh tahun sampailah mai apa nama ni Nabi Isa pun wafat. Dia berkahwin. Bayang tengok umat ni salah seorang bukan umat belah ni ni jantan. Kan umat ni pula kan. <laughs> Umat ni lah. Kan? Subhanallah akan berkahwin dengan Rasul. Allah. Subhanallah. Noh bukan malaikat nah ni. Umat Nabi Muhammad yang biasa ni akan berkahwin dengan Rasul. Kahwin dengan Nabi Isa. Bayang tengok, seronoknya jadi isteri Nabi. Beranak pinak kata Rasulullah. Allah. Kemudian Nabi Isa pun akan mula tua, manusia biasa. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir, datanglah tanda kiamat yang yang seterusnya. Matahari naik belah barat, keluar binatang dabah sebagainya kemudian berlaku kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah. Habis pukul 1. Sekadar tu dulu insya-Allah. Uh, eh, perkongsian kita pada pada tengah hari ini yang baik daripada Allah SWT yang lemah daripada diri saya sendiri aku lupa lihada astagfirullahaladzim li walakum subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim wa la'asuh innal insana lafi khusnillah illa alladhina amanu wa amusulatuh wa ta'usulatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sudah selesai videonya guys dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Wadi Anwar tentang kisah bongkak kisah sombongnya Ya'juj Ma'juj ya di mana mencoba berperang dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala atau bisa dikatakan dengan penduduk langit tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia supaya apa supaya lebih congkak lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala tambah kufur lagi Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wajah Anwar ini menambah keyakinan kita ya menambah kecintaan kita kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya kisah-kisah ataupun rahasia di akhir zaman kelak melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui di dalam Al-Qur'anul Karim.